בשיעור האחרון חקרנו בצורה גרפית את היחס בין מספר המפגשים בהם השתתפנו והעלות החודשית בהתאם לתוכניות השונות. ממש כאן, באמצעות הקו הכחול הצגנו את תוכנית הניסיון וכאן בקו הכתום המנוקד הצגנו את תוכנית הבסיס. אנחנו מקווים כי התיאור מייצג אינטואיטיבית את מה שהבנו אודות התוכניות השונות. בתוכנית הניסיון אנחנו לא משלימים כלום מראש, וכל פעם שאנחנו מוסיפים גישה, כל פעם שאנחנו זזים כאן ימינה פגישה אחת, אנחנו מוסיפים 12 דולר לעלות שלנו, עולים מעלה 12. נוסיף עוד גישה, נעלה מעלה ב-12. נוסיף עוד גישה, נעלה מעלה ב-12. בתוכנית הבסיס אנחנו שילמנו מראש עלות של 20 דולר. אבל הקו פחות תלול, אנחנו צריכים לשלם פחות עבור כל פגישה נוספת. כאן כאשר אנחנו מוסיפים עוד פגישה אנחנו מוסיפים 8 דולר לעלות הכללית. נוסיף עוד פגישה, עלינו להוסיף רק 8 דולר. כלומר הקו הכתום מתחיל בנקודה הכי גבוהה אבל הוא פחות תלול, ואנחנו רואים בבירור כי בגלל זה הם נחתכים. הם נחתכים ממש כאן. השאלה שלנו עבורכם היא מהו הערך של נקודת החיתוך? בואו נחשוב על זה קצת. כמה יעלו שתי התוכניות אם נשתתף רק בפגישה אחת? אנחנו רואים כאן כי תוכנית הניסיון תעלה לנו 12 דולר, בעוד שתוכנית הבסיס בפגישה אחת תעלה לנו 28 דולר. אתם אפילו לא צריכים להתבונן בטבלה הזאת שהכנו כאן, ניתן לראות זאת בגרף. אם נעלה מעלה פגישה אחת, תוכנית הניסיון תהיה מתחת לתוכנית הבסיס. אם תעלו מעלה שתי פגישות, תוכנית הניסיון תהיה עדיין מתחת לתוכנית הבסיס, למרות שהן לא כל כך מרוחקות. שלוש פגישות עדיין תוכנית הבסיס מתחת לתוכנית הניסיון, אבל הן נעשות יותר ויותר קרובות. כל הדרך עד שתגיעו לנקודה הזאת שכאן. הנקודה הזאת היא למעשה מספר הפגישות, זה נראה כמו חמש פגישות. זה נראה כמו מספר הפגישות בהן ללא קשר לתוכנית שבחרנו, העלות אותו דבר. נראה כי הסכום הוא סביב 60 דולר. ברגע שאנחנו עוברים את הנקודה הזאת, פתאום התוכנית הבסיסית נעשית זולה מתוכנית הניסיון. ניתן לראות כי אם ניקח 6 פגישות, תוכנית הבסיס תיתן מחיר נמוך יותר מתוכנית הניסיון. אבל כיצד ניתן לחשב באופן מעשי מהי הנקודה הזאת, מהו מספר הפגישות ומהו הערך הדולרי. אנחנו זיהינו אותה כאן, אבל זה אפשרי רק בזכות הגרפים האלה. אבל מה הבאים אנחנו רוצים לחשב את המספר המדויק והערך הוא 5.1 או 60.25? כיצד נקבל את הערך המדויק? דרך אחת לעשות זאת, אנחנו ננסה למצוא את S או את מספר הפגישות, כך שללא קשר לתוכנית שנבחר, העלות תהיה זהה. אנחנו נבחר, אם נבחר, את תוכנית הבסיס, העלות שלנו תהיה 20 דולר ועוד 8 כפול S. אם נבחר את תוכנית הניסיון, העלות תהיה 12 כפול S. אנחנו מחפשים את הנעלם S, עבורו הערך הזה יהיה זהה לערך הזה. הנעלם הוא מספר פגישות בהן, ללא קשר לתוכנית שנבחר, נשלם את אותו המחיר. אנחנו סקרנים מהו S עבור 12S שווה ל-20 ועוד 8S. אנחנו הצבנו את המשוואה הזאת. במשוואה הזאת יש נעלם אחד, אנחנו אמורים לפתור את זה. נחשב כיצד ניתן לעשות את זה. מהו הרעיון הכללי הראשון אם נרצה למצוא את הנעלם S? יש הרבה דרכים לפתרון הבעיה האלגברית הזאת, וזה מה שהופך את זה לכיף. ננסה לבודד את ה-S באגף אחד של המשוואה. אנחנו נבודד אותו באגף הימני של המשוואה. היות ויש לנו כאן כבר את ה-20, ושם יש לנו את ה-12. אפשר גם לעשות משהו אחר. מהי הדרך הטובה ביותר להיפטר מהשמונה ה S האלה שבאגף השמאלי? הדרך הקלה ביותר עליה אנחנו חושבים היא להפחית שמונה s מהאגף השמאלי. אבל אנחנו לא יכולים סתם לעשות את זה, אם נעשה השוויון לא יתקיים. הדברים האלה שווים אחד לשני, אם אנחנו סתם נפחית רק מאגף אחד, אז האגף השמאלי לא יהיה שווה לאגף הימני. כדי שהם יהיו שווים, עלינו לעשות את אותה פעולה באגף הימני. ברגע שעשינו את זה באגף השמאלי, שני הדברים האלה יבטלו אחד את השני, ואנחנו נשאר עם 20 באגף השמאלי. ובאגף הימני נשאר עם 12S, ונוריד 4S ונשאר עם 4S. נוריד 8S, סליחה, ונשאר עם 4S. זה יהיה שווה ל-4 כפול S. עכשיו אנחנו ממש קרובים, אנחנו רק רוצים S באגף הימני. מה אנחנו יכולים לעשות למשוואה הזאת כדי שיהיה לנו רק S באגף הימני? הדבר הקל ביותר לעשות זה לחלק ב-4. אי אפשר לעשות את זה רק לאגף אחד. אם נחלק את שני אגפים ב-4, למה יהיה שווה s? באגף הימני 4s לחלק ב-4 זה יהיה פשוט שווה ל-s, וזה יהיה שווה ל-20 חלקי 4, שזה 5. אנחנו זיהינו את זה והוא נראה כמו 5 פגישות. כעת אנחנו יודעים בוודאות כי בפגישה החמישית העלות של כל אחת מהתוכניות תהיה זהה. אבל מהי העלות של אחת מהתוכניות? אנחנו יכולים לחשב עבור כל אחת מהתוכניות. העלות אמורה להיות זהה. אם נבחר בתוכנית הניסיון שלנו ונגדיר פגישה חמישית, כמה זה יעלה? העלות תהיה 12 כפול 5. העלות תהיה שווה ל-12 כפול 5 וזה שווה ל-60 דולר. העלות תהיה 60 דולר. שאלה לנו אליכם, האם יש צורך להציב את החמש גם במשוואה הזאת שכאן? כדי לראות כמה זה יעלה בתוכנית הבסיס? אנחנו לא נעשה זאת, הסיבה היחידה שבגללה קיבלנו את החמש פגישות היא כי אמרנו שעבור המספר S של פגישות העלות תהיה אותו הדבר. עבור תוכנית הבסיס או תוכנית הניסיון. אבל אם אתם סקרנים אנחנו ממליצים לכם לנסות. תציבו כאן 5 במקום S ותראו מה תקבלו. תקבלו 20 ועוד 8 כפול 5 וזה 20 ועוד 40 שזה 60 דולר. כלומר, בכל תוכנית שתבחרו עבור 5 פגישות תשלמו סך הכל 60 דולר. ואם תוסיפו עכשיו עוד פגישה, בגלל שתוכנית הניסיון היא יותר תלולה, כל פגישה שתוסיפו אחרי זה תעלה לכם יותר. אתם יכולים לראות שתוכנית הניסיון נעשית יותר ויותר יקרה. נחזור לשאלה המקורית, איזה סוג של חברות בחדר כושר נבחר? יש לנו פתאום תשובה מעניינת, אם אנחנו מתכוונים להגיע בממוצע לפחות מחמש פגישות, זה יהיה יותר הגיוני עבור פחות מחמש פגישות בחודש, זה יהיה יותר הגיוני לבחור בתוכנית הניסיון. אם אנחנו מתכננים להגיע ליותר מחמש פגישות בחודש, תוכנית הבסיס תהיה יותר זולה. אם אנחנו מתכוננים להגיע בדיוק לחמש פגישות בחודש, למעשה זה לא משנה באיזה תוכנית נבחר.